وسط لایف داره زنگ ای بابا نه نه اونور نمیشه اه. سایت ما درد نداره اصلا چه تتویه تتویه بچه آنجل sana. Dert ne dövüşekem ne eslen. Onca şarkı. Bu ne? Bu خوبی مرسی دلیل خندهاتون چیه؟ صد هشتاد دو صد هشتاد دو نفر؟ یکی داده تتو کارم نشدم <laughs> درد داره با او شکن درد نداره عشقشو دارید نه تو عشقشو داری ما تو دارید <laughs> دیویس نفر دیویس و چهار نفر <laughs> حیف بدنت 240 نفر اوه. چی میزنه تتو رو شکم داره میزنه انجل بالا رو باید ببین اگه میخوای تعداد رو ببینی میدونم دارم میخونم <laughs> خیلیه نه <laughs> چی واقعا تتو کارم نشدم خاک من دارم میخونم جواب میدم دیگه چی نوشته؟ نوشته آنجل یعنی فرشته داره ظرف میشه نمیخواد بسوزه نباید بسوزه تو خودت کی هستی؟ من فریکسم 302 نفر 302 نفر؟ رکورد زدی یا این رکورد زد میگه بقدر منه خانم فیل, فیل مردم نزدیکتر دیگه پر شدید <laughs> <laughs> فیل مردم خوداری نشد برو اساسی رو بگیر <laughs> یکی داده جای دستتو عوض کردی شیطون <laughs> جای دستش بیشوری دا <laughs> سیگار بدید به ما تو کمرت هم بزن

میگه چه بهداشتی کار میکنه آره دوست داری اصلا نوشت بریکس یه نخ سیگار بده بکش دردش کمتر شد داره میکشه منو ندیدید از کجا میدونید فندک بده به فری قفلی زده <laughs> منو که ندیدید از کجا میدونید منو سی الان میره تو من <laughs> یه گوشم بسته کن چی داره؟ رد دادم داره چی میزنه تر تر تتو چیه نوشته است

بیادبی حرف نزنید سی سی و چهار میرسه به چهارصد مهدیه خب،

دانیال داده فری یکی بزنش از طرف من چرا؟ داداش داوود سد و سیزده یه دم بگیر یه دم بگیر دیگه نگیر تو بگو یه دم بگیر میتونم من میگیر چیه تتو اه بابا تتو دیگه تتو نوشته آنجل معنیشم بگم خفه شو حرفای بیادبی اصلا جواب نمیدم معدب باشید بیشورا آنجل منیش یعنی چی؟ یعنی جنده نه خیرم آدم بیشور کسافت مزخرف یعنی فرشته اون بچه عزیزم که شمایی یا اگه پسری مادرته بذار ببینم کیه صادقه مادرته دستگاش داغونه دانیال لاده <laughs> اما داغونه چی؟

عزیزم با سلام برسون سلام میرسون <laughs> فرشاد داده فری بله نصف فالوورام اینجان فالوورای تو نمیدونم یه آرمانی داده آرمان بیتی داده نصف فالوورام جان 445 بشه 500 تا رضا رو لخ میکنه <laughs> ایشون رضاه <laughs> بچه با کوینش 500 تا لخ میشه یه قر میده چه رنگ خوبی داری یکی داده آیسا حرمت داره نه لذت

514 نفر باید لخشی 530 نفر خب دیگه گفتی 500 خب، تا بشه بچه 600 تا بشه واقعا لخ میشه لخ داشتی لخ کنم بچه به فری هم میگفتی بیاد پیش خودم دستم رایگان میزنه خب اینجا هم رایگان یزدم تبلیغاتی نکن بکن دیگه من دیگه نمیبایی نیستم خیلی درد کشیدم خیلی دردش واقعا یه درد خب داره ولی خب اگه درد داره من خودسازی کنم نه خودسازی نه خودسازی نمیرسی اصلا بکنم نه اون کارو یه کار جفت جو اینو بکش اونو نکش اینو نمیکشم خب بریم بگم یکم بالا بالاتر میشه خیلی خوابیدم خب بیا بالا یه دونه دیگه از این چیزا بیا بیا آره اینو بزن چی چی حالا فرد شد پایسا پایسا دستگاه اوکی دستگاه نیفته بایستا یکم <laughs> خیلی رو نگاه کنید لنی شد 611 نفر بلند شو پاشو همه دارم میدن 600 تا شد پایشو پایشو بچه ها سیسوک هم نره وان پک نداره چه مثل بچه ها بشه 700 تو خودم <laughs> داره میشه 700 تو بابا باری کلا خاطر منو من اینجا چون فیلم بردارم بچه به خاطر منم اگه نه ببینم کیا با من موافقه هر کی با من موافقه یه فری تایپ کنم <laughs> ورزشی میکنی چه سوالیه خودسازی جونم فرمون فری خود تتو نمیزنی منم دارم با آیسان ست میزنم همین آنجلو فقط دارم میخندم بی ادبا بعضی حرف بدی میزن از تطوی خودت هم میگیری شاید بگیرم منم میگیرم ببخشید 590 خوشم نیومد کم شدید بچه ها برید بالا برید بالا برید بالا اوه اوه کسی لایف شد ببخشید اسم چه خریو داره تتو میزنه اسم خریو تتو نمیزنه بی ادب نشید لطفا بی ادب ویدا چش قلب فرسته اوکی چطوری ویدا؟ فری آیسان قلقلک کن کف باجون <laughs> چه چیزایی قلقلک کن یکی داده آیسان عزیزم چند کیلویی ای بابا ویدا داد شنیدم گفتی گفتی ویدا یواشکی عشقم <laughs> آره گفتم <laughs> صدا اومد فری پشت میگفتی ویدا خب باشه همه دارم ویدا گفتم دیگه چی گفتم با بچه خودم هم نیم ساعت دیگه لایف میذارم بیایید پیش پیش ها کف پای بانو رو بگیر یکی داده ماشاءالله همکار بزن ببینم چی در میاری بیادب چی تتو میزنه وای چرا انقدر میپرسید آقا آقا بری خودتو نشون بده نه <laughs> نمیشه اصلا <laughs> جونه چرا من نمیخوزی؟ دارم یه دور آخر میدنم نام تو یه دست بزنم تا بیاره رامانا گفته دو طرفه کن دو طرفه کن رامانا بیا ایسو بیا بالا از خودت بگیر نمیشه